No he nacido para trabajar en una oficina. He nacido para ser artista. Tenerte sueño con otra vida. Uno pero algún día. capitalismo Pero me encanta money No quiero comunismo Ni tampoco estar working La vida me deprime La renta me oprime Ahora cobro más que tu padre Hago que las letras me paren Hago que la perra me ladren Cuando me ven por la calle Yo soy mi mayor fan que no me gusta nadie más No soy narcisista, pero yo me escribo mis pistas Making money pa' mañana Making money pa' mañana No tendré amor, pero ahora tengo dinero tendré aunque no tenga respeto No tendré amor pero ahora tengo dinero Es lo único que tengo Yeah.